Jetzt, wo ich eure Aufmerksamkeit habe, möchte ich in diesem letzten Video etwas zur Satzungsneufassung erzählen. Wir haben unsere Satzung umgeschrieben, weil wir einerseits die Gemeinnützigkeit anstreben wollen und andererseits noch ein paar Unstimmigkeiten in der Satzung waren, die wir jetzt ausgebügelt haben. Zur Gemeinnützigkeit war die gravierendste Änderung der Satzungszweck. Hier sind wir jetzt stärker auf die Jugend eingegangen, dass wir Jugendarbeit betreiben wollen und dass wir beispielsweise auch Eltern beraten wollen, wie sie mit dem Spielverhalten ihrer Kinder umzugehen haben. In dem Rahmen haben wir auch einen weiteren Paragraphen eingeführt, der den Jugendschutzbeauftragten festschreibt. Und wir haben ähm, den Zweck geschützt mit einer Dreiviertelmehrheit, damit er nicht mehr so leicht geändert werden kann. Außerdem mussten wir im Paragraphen um die Auflösung des Vereins festlegen, dass das Vereinsvermögen wieder an eine gemeinnützige Organisation geht, die den Jugendschutz unterstützt. Die zweite große Änderung ist eine formale. Wir haben ja, wie in Video 4 bereits erklärt, einen Vorstand, der sich aus der Dreierspitze Vorsitzenden, stellvertretenden Kassenwart zusammensetzt und sechs Beisitzer. Das war schon immer so und wird auch so bleiben, kam aber in der Satzung bisher nicht so raus. Deswegen haben wir das klargestellt und außerdem der Dreierspitze noch ein Vetorecht gegeben, damit sie in Vorstandssitzungen dafür sorgen kann, dass Tagesordnungspunkte auf die nächste Sitzung verschoben werden. Und es ist wichtig, dass für Entscheidungen in der Vorstandssitzung mindestens ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstands anwesend ist. Das ist wichtig, weil diese ja von euch am Ende entlastet werden. Das heißt, sie tragen auch die Hauptverantwortung und müssen natürlich auch hinter allen Entscheidungen des Vorstands stehen, weil sie dafür am Ende auch gerade stehen müssen. Außerdem ist nun der Vorstand einzelvertretungsberechtigt. Das bedeutet, wenn wir Verträge schließen, muss nur einer unterschreiben. Das ist eine praktikable Sache, weil wir festgestellt haben, dass viele Verträge nur ein Unterschriftenfeld haben und unsere vorherige Regelung, dass zwei Leute unterschreiben müssen, daher nicht so gut war. Das waren die Sachen zur Satzungsänderung. Wie ihr wisst, gibt es nächste Woche ein Live, äh, eine Live-Fragestunde am Dienstag direkt vor der Vollversammlung. Ich hoffe, ihr habt noch viele, viele Fragen und wir sehen uns spätestens am Mittwoch. Bis dann.